Wakanda forever, motherfucker! Bombay! Bombay! Bombay! Bombay! 来学一下 Clash 教，啊，学教学学，对不对？学 Clash 教一下来，教操，就这样。啊！他他他虐人，太虐！哦，是吗？好，我就听你这句话，我来了。啊！从后从后面绕，后面绕，后面绕。头姐姐，你刚才走快一点了。 Oh, what the fuck? <laughs> Wakanda forever! You go there. Don't fucking run away from me! Wakanda forever! <laughs> I 能在我后面，我会被闪到啊！You what? last operator standing. Wakanda forever, motherfucker! Successful. Last operator standing. Wakanda forever! 我来试试看你的枪的能力，你那把机枪能力有多强，好不好？我有个办法，我开稳你的脚，好不好？我开稳你的脚。哈 n i c e 快，快 go，开枪，快点，开枪！啊，我先，我先，哎，卡住，卡住。 院长过来开，院长过来开，开镜。快点，快点，快点！哇，救命！啊你再爬，你要，你要，你要没血，你要没血。 <laughs> 为什么我没办法切盾啦？受不了！Clash 真的烂到爆！你这样，你刚刚就知道他很烂，你还死？他刀我，我滚轮滚滚了三转了，滚了三圈了，他还没有一点屁小屌用。 <laughs> Clash 真的很烂，我管他是不是黑人，好不好？You are fucking shit！

没子弹！No！怎么衰？Bug，我相信你。Bug，我相信你。带着散弹枪冲，快点，快点！冲啊！ 再来再来再，你还可以，你加油加油，你还可以，你可以，go go go go go，右边右边右边。咦，他把炸炸掉了。干嘛？他炸掉那个，他就能走进来。耶！来，开热！耶！开热，开热。那你开热跟我拼啊，不是很强。来来来来。开热啦！ 来啊，弱啊，走啊，拿冲啊！来来来，冲冲冲！来走了啦，走了啦！冲！先封一封，我靠，怎么又跟死了？好坏啊！来三二，来信心建设，来，深呼吸，深呼吸。完啊，冲！别断了，啊！哎呦！ 你多强来，冲冲冲！快点快点！左边别闹，别闹！ <laughs> 再来啊！快点快点快点！你还带来你还带给我们什么？快点快点冲！你还带给我们什么？冲冲冲冲！看你能做什么！带给你们满满的。 不要讲，不要讲啊！你不要讲，给不要给我讲啊！在蹲的声音，蹲着，躺着，躺着。等我收起来的钱。三二一，还没还没还没！太早太早，爬回去爬回去爬回去！你给他看到了。Hello，hello my friend。丢针丢针丢针。哦，哦，你要带给我们什么？再来再来。 哎，Oh 你给我讲了，Fuck！来 <laughs> 射射射射！哎呦，看到你，看到你了走追追！右边！追！ <laughs> 哦哦哦哦哦哦哦！陪他追追啊！ fuck，it's dead。你想试探我的底线和脑袋？让我出手，我把问题揪出来。你想试探我的底线和脑袋？ <laughs> <laughs> 不知啊！想不到啊！想不到吗？想不到啊！爽。